আমাৰ অসম চৰকাৰত ৰাজহ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰা সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰী জে বি একা ডাঙৰীয়া ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বা সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ প্ৰধান সচিব মুকেশ চাহু ডাঙৰীয়া বিত্ত বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব মনীষ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া ৰাজহ বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব জ্ঞানেন্দ্ৰ দেৱ ত্ৰিপাঠী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত director of land records and survey Shri Shantanu Gotmare ডাঙৰীয়ানী ডাঙৰীয়া এন আই চিৰ এছ আই অ' শ্ৰীমতী সুচেত্ৰা পিয়াৰীলাল ডাঙৰীয়ানী আজিৰ এই উদ্বোধনী বা আৰম্ভণি সভাত আমাৰ মাজত থকা অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল জিলা উপায়ুক্তসকল চাৰ্কুল অফিচাৰসকল ছাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰসকল আৰু লাট মণ্ডল বা ৰাজহ বিভাগত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকল সুধিবৃন্দক আজি আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক দিন আজিৰ এই দিনটোত আমি অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড আমি উৎসৰ্গা কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষত অৰ্থাৎ আমি বিগত দুই অক্টোবৰ তাৰিখে যোৱা বছৰৰ দুই অক্টোবৰ তাৰিখে আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ লক্ষ্য আছিল যে ৰাজহ বিভাগত বা আমাৰ চাৰ্কল অফিচসমূহত জিলাসমূহত যিবিলাক বিষয় নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি থাকে বা বিলম্ব হয় সেই সমগ্ৰ বিষয়ক আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি ৰাইজক কৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম এই গোটেই প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি কৰা আঁচনিবিলাক আছিল কাৰোবাৰ যদি নাম জাৰি পেণ্ডিং হৈ আছে কাৰোবাৰ যদি হেৰিডেটৰী জাৰি পেণ্ডিং হৈ আছে কোনোবাই যদি একচনীয়া মাটিৰ পৰা মেদি পট্টা কৰিব খোজে কৃষিভূমিক অকৃষিভূমিলৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত যদি সলনি কৰিব খোজে বা পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰ সলনি কৰিব লাগে বা পট্টাদাৰৰ এড্ৰেছ সলনি কৰিব লাগে বা পট্টাদাৰৰ নাম সাল সলনি কৰিব লাগে প্ৰায় আঠ লাখ আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ সময়ত আমি পাইছিলোঁ আৰু ছয় লাখ আবেদন ছয় লাখতকৈ অলপ বেছি আবেদন আমি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিছিলোঁ যিখিনি আবেদন নিষ্পত্তি কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ ভিতৰত মুখ্যতঃ যি উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যি আমি নাম জাৰি কৰিছিলোঁ পৰিয়ালৰ ভায়েক ককায়েকখিনিৰ মাজত যিটো বুজাবুজি হ'ব লাগিছিল সেই বুজাবুজি নোহোৱা বাবে আমি হয়তো ইচ্ছা থকা স্বত্বেও কিছু কাম নিষ্পত্তি কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ পাৰিবাৰিক বিবাদৰ সময়ত বা সম্পৰ্কত চৰকাৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ থল নাথাকে যি নহওক মাত্ৰ ছমাহৰ ভিতৰত ছয় লাখ ব্যক্তিয়ে উপকৃত হ'ব পাৰিছিল ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰিছিল আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা সেৱাৰ আমি যিমানবিলাক আঁচনি হাতত লৈছিলোঁ তাৰ ভিতৰত মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰথম খণ্ড এক উজ্জ্বলতম চানেকি হৈ ৰৈ গৈছিলে মিছন বসুন্ধৰাৰ যেতিয়া আমি প্ৰথম স্তম্ভৰ আমি কাম কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক আকৌ এবাৰ ৰাজহ আইনৰ ভিতৰত সোমাই ৰাজহ বিবাদ ৰাজহৰ সম্পৰ্কীয় জড়িত ইছ্যুসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে আমাক এটা ইনচাইট প্ৰদান কৰিছিলে এটা অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰিছিলে সেই অন্তৰ যি আমাৰ দৃষ্টি আমি দিছিলোঁ আৰু আমি বহুত নতুন কথা জানিব পাৰিছিলোঁ সেই অন্তৰ্দৃষ্টিৰ ফলস্বৰূপেই আজি আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় স্তম্ভ আমি ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰিব খুজিছোঁ যোৱা কেইটামান দিনত মিছন বসুন্ধৰাৰ সম্পৰ্কে এই দ্বিতীয় স্কন্দটো বা মিছন বসুন্ধৰা টু পইণ্ট অ'ৰ ওপৰত আমি বিভিন্ন সময়ত কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু যোৱাকালিও সমগ্ৰ দিনটো জিলা উপায়ুক্তসকলে এই মিছন বসুন্ধৰাৰ সম ওপৰত আলাপ আলোচনা কৰিছে যিবিলাক আমাক ক্লাৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই স্পষ্টীকৰণবিলাক আমি ল'বৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু ৰাতি প্ৰায় দহ চাৰে দহ বজালৈকে আমি মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ ওপৰত আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰিছিলোঁ মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় স্তম্ভ সেই কেন্দ্ৰীয় স্তম্ভটো হ'ল যে ভূমি মই ভূমিত আছোঁ ভূমি মই ভোগ কৰি আছোঁ কিন্তু তাক আনুষ্ঠানিকতা ৰূপ আমি পোৱা নাই বা আমি দিব পৰা নাই যেতিয়া ভূমি মানুহে ভূমিত বাস কৰে আৰু ভূমিৰ যেতিয়া কাগজ পত্ৰ নহয়গৈ বা ভূমিৰ অধিকাৰ নহয় তেতিয়া দুই তিনিটা মানুহৰ মনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰথম মোৰ হাতত যদি ভূমিৰ অধিকাৰ নাথাকে মই এটা নিৰাপত্তাহীন পৰিৱেশত মই বাস কৰোঁ এটা মোৰ মনত ইনচিকিউৰিটি থাকে আৰু সেই ইনচিকিউৰিটিটো মানুহে এক্সপ্লইট কৰাৰ বাবে সুবিধা পায় আপোনালোকে যদি চাই গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমি নাইনটিন চেভেণ্টি টু ছিক্সটিৰ পৰা যিটো পিজেন মুভমেণ্ট আমি দেখা পাইছিলোঁ বা যিটো সি কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা নক্সাল লেফ নক্সাল এটা টাৰ্ণ লৈছিলে বা আমাৰ ৰাজ্যটো বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ ইন ছেভেণ্টিজ যিবিলাক আন্দোলন হৈছিলে সেই গোটেই আন্দোলনবিলাকৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুটো আছিল ভূমিৰ অধিকাৰ পৰৱৰ্তী সময়টো যদি আপোনালোকে চাব যায় তেতিয়ালে ভূমিৰ অধিকাৰ নাথাকিলে মানুহৰ জীৱনত যি নিৰাপত্তাহীনতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তাক এক্সপ্লইট কৰি বিভিন্ন ধৰণে অশুভ শক্তিসমূহে সেই লোকসকলক নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইন টু থাউজেণ্ড ইলেভেন টুৱেলভৰ পৰা ফৰ্টিনলৈকে তিনি চাৰি বছৰত আমাৰ যিমান আন্দোলন আদি হৈছিলে আৰু যদি আমি খুব ক্ল'জলি যদি আমি চাব যাওঁ যে সেই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ গ্ৰহণ কৰা মানুহসকল কি আছিল যিসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ নাছিল বা ভূমিৰ অধিকাৰ নাই এই মানুহখিনি যিকোনো চৰকাৰ বিৰোধী আন্দোলন বা সামাজিক এটা যি অস্থিৰতাৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে যিবিলাকে কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা উপযুক্ত ক'ব গ'লে এটা ক্ৰপ বা আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া শস্যলৈ পৰিণত হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ মানুহে কয় যে মাটিৰ কাৰণে আন্দোলন হ'ব নিৰপৰাধী মানুহ আহে আন্দোলন হয় পিছত তেওঁলোকে গম পায় যে এই আন্দোলনটো মাটিৰ কাৰণে নাছিলে সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টিৰ এটা মূল কাৰণ হ'ল যে ভূমিৰ অধিকাৰ নোপোৱা মানুহৰ নিৰাপত্তাহীনতা দ্বিতীয়তে চৰকাৰী ভূমিৰ আমি অধিকাৰসমূহ নিশ্চিত কৰি নোলোৱা কাৰণে ভূমিত অতিক্ৰমণ বা ভূমিত এটা ছিষ্টেমেটিক দখল কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলে যেতিয়া খালী মাটি আছে মাটিটো চৰকাৰী মাটি বুলিও নিৰ্দিষ্ট নাই মাটিটো ব্যক্তিগত মাটি বুলিও নিৰ্দিষ্ট নাই টাইটলটো যেতিয়া আমি ভেক কৰি থৈ দিওঁ বিভিন্ন নাম নন কেডেষ্ট্ৰেল এৰিয়া ইটো সিটো দেৱোত্তৰ বিভিন্ন নাম আমাৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনত যিবিলাক আছে উপায়ুক্তসকলে সেই বিভিন্ন নামৰ লগত থকা বিভিন্ন কথা বতৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে তাৰ সুবিধা লৈ এচাম মানুহে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সেই ভূমিসমূহ দখল কৰে আৰু এটা সময়ত সেই ভূমিসমূহৰ পৰা মানুহক উঠাই দিয়াটো এটা অসম্ভৱ পৰিৱেশত পৰিণত হয় আজি আমি তাৰ ফলাফল দেখিছোঁ বহুত জেগাত আজি চৰকাৰী ভূমিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে আৰু সেই ভূমিখিনিক আমি যদি উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে আজি চিন্তা কৰোঁ সামাজিক পৰিৱেশটো ইমান কমপ্লিকেটেড হৈ যায় যে আমাৰ সিদ্ধান্তও তাত আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিবলগীয়া হয় তৃতীয়তে ভূমিৰ অধিকাৰ নোপোৱাৰ ফলত মানুহৰ বেংক লোনৰ পৰা পৰিয়াল বঢ়াৰ পিছত ভাগ বতৰোৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিবাৰিক সমস্যা আৰু সামাজিক নিৰাপত্তাহীনতাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় বহু লোক তিনিটা চাৰিটা জেনেৰেশ্যন এটা মাটিত বাস কৰিছে সেই মাটিত বাস কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি পট্টা দিব পৰা নাই ঘৰো বনিছে সকলো বনিছে তেওঁলোকক বেংকৰ লোন লাগে বেংকৰ লোন দিব পৰা নাই ক'ৰবাত এখন ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগে মাটিটো দেখুৱাব পৰা নাই চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই এটা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে এটা বিশৃংখলতাময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় চৰকাৰৰ ক্ষতি হয় যে ভূমিত যদি মানুহৰ পট্টা নাথাকে ভূমিত যদি মানুহৰ অধিকাৰ নাথাকে সেই ভূমিৰ পৰা চৰকাৰে ৰাজহু সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰৰ বাবে ৰাজহৰ ক্ষতি মানুহৰ বাবে নিৰাপত্তাহীনতা আৰু দুষ্কৃতিকাৰীৰ এই নিৰাপত্তাহীনতাৰ ফলত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লোৱা সুযোগ এই সমস্ত ব্যৱস্থাই আমাৰ ৰাজ্যখনক বহুদিন ধৰি এক বিশৃংখলাময় পৰিৱেশত ৰাখি থৈছে এইটিন এইটি ছিক্সত যেতিয়া আমাৰ লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট হৈছিলে বা ৰুলছ আমি বনাইছিলোঁ বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেটিভ চেঞ্জ আমি ভূমিৰ ব্যৱস্থাটোত আনিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে ভূমিৰ ব্যৱস্থাটোক কমপ্লিটলি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু সহজ কৰাৰ বাবে আমাৰ আমোলাসকলে সদায় ইচস্ত কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত এই আমোলাতান্ত্ৰিক যিটো এক চিন্তাধাৰা তাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব পৰা নাছিলোঁ আজি আই আই টিৰ অধিগ্ৰহণ হৈছে আই আই টিত থকা মেডিপট্টাৰ মানুহৰ পৰা আমি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছোঁ অধিগ্ৰহণৰ পইচা দিছোঁ সিদ্ধান্ত হৈছে যে এই মানুহখিনিক আমি ভূমি দিম চৰকাৰে ভূমিৰ ব্যৱস্থাত আৰম্ভ কৰিলে যে আমি তেওঁলোকক আৱল্টন দিম সহজ মানুহ আৱলতন ল'লে মানুহক মাটিও এৰি দিলে আৱলতনাৰ পৰা ম্যাদী পট্টালৈকে যোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা ইট নিডছ টু জেনেৰেশ্যন কাৰণ আৱলতনৰ পিছত মই একচনীয়া পট্টা পিৰিয়ডিক পট্টা প্ৰত্যেক বছৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ জ'নেল ভেলুৱেশ্যন বাঢ়ি গৈছে এটা সময়ত মোৰ হাতৰ পৰা বাহিৰত গুচি গৈছে যে মই ইয়াক আৰু ম্যাদি পট্টা ল'ব নোৱাৰোঁ আজি গুৱাহাটীত বহুত ভূমিহীন লোক আছে যিসকলক লেজিটিমেটলি পলিচি মতে তেওঁলোকে ভূমি পট্টন পাব পাৰে কিন্তু জোনেল ভেলুৱেশ্যন যি ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে চৰকাৰে তেওঁলোকক অধিকাৰ দিছে কিন্তু সেই অধিকাৰ তেওঁলোকে ভোগ কৰিব নোৱাৰে আজি আমাৰ গুৱাহাটীত আমি সুন্দৰভাৱে কৈছোঁ যে যদি আপুনি ইয়াত পোন্ধৰ বছৰ আছে আপুনি পট্টা পাব কিন্তু এজন ৰিক্সাৱালা এজন ঠেলা চালকে গুৱাহাটী জ'নেল ভেলুৱেশ্যনটোৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেই প্ৰতিযোগিতাটো সম্ভৱ নহয় আমাৰ বৰক্ৰেটিক ছিষ্টেমত ফাইলত আমি এনেকৈ লিখিম যে এই মাটিটো যদি আমি বিনা পইচাত দি দিওঁ যেন গোটেই চৰকাৰখন আকাশখন ভাগি পৰিব আমাৰ ইমান টকা লছ হ'ব ইমান টকা লছ হ'ব বা টকাটো আহিব ক'ৰ পৰা এইটো এটা মুংগেৰিলালৰ হাচিন স্বপ্নৰ দৰে যে এটা টকা আহিব মই বিল্ডিং বনাম মই এৰোপ্লেনত উঠিম মই কেতিয়াবা এৰোপ্লেনৰ পৰা অমুকলৈকে যাম বৰঞ্চ চৰকাৰে যদি এই মাটিখিনি পত্তন দিলেহেঁতেন প্ৰিমিয়াম নোলোৱাকৈ লেজিটিমেটলি অন্ততঃ ৰেভিনিউটো পাই থাকিলেহেঁতেন প্ৰত্যেক বছৰত সপোনৰ টকাতকৈ বাস্তৱৰ এটা টকা ইট ক্ৰিয়েট মোৰ ভেলু কিন্তু এই সপোনৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা আমি ওলাই আহিব নোৱাৰা কাৰণে আজি দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ল'ৰাজনে যদি ক'ৰবাত মেডিকেল ছিট পাইছে বেংকত লোন ল'বৰ কাৰণে ল'ৰাজনে সেই মাটিডোখৰ তেওঁ বেংকক মৰ্গেজ দিব পৰা নাই ল'ৰাটো ডক্টৰ হোৱাৰ সপোনৰ পৰা ল'ৰাটো বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰিম যে financial management is a responsibility of finance department we have enough resources আমাক দুখীয়া মানুহৰ পৰা প্ৰিমিয়াম লৈ চৰকাৰ চলাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই we can manage the show' very well গতিকে এটা মানসিক মই এইটো বেমাৰ বুলি ক'ম এই মানসিক বেমাৰটোৰ পৰা we should come out as early as possible কাৰণ ই সমাজক সুস্থিৰতা নিদিয়ে it creates problem for home department it's create problem for law and order enforcement machinery and at the same time আমি একো নাপাওঁ কিন্তু যদি লেণ্ড ৰেভিনিউক আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন বুলি এটা আমি স্বীকৃতি দিওঁ আৰু মানুহৰ পৰা যদি এনুৱেল লেণ্ড ৰেভিনিউটো যদি আমি প্ৰপাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ will get fifteen hundred crores annually কাৰণ মানুহে ৰাজহ দি ভাল পায় মানুহে খাজানা দি ভাল পায় because that makes their property up to date মানুহে খাজানা দি ভাল পায় কোনো মানুহক মই আজিলৈকে শুনা যায় যে খাজানা নিদিওঁ বুলি কোৱা কাৰণ পাঁচ হেজাৰ টকা গুৱাহাটীত খাজানা দিয়াটো মানুহৰ কাৰণে সমস্যা নহয় কিন্তু দহ লাখ টকা দি আৱল্টিত মাটি পট্টাকৰণ বা আমাৰ চৰকাৰী পলিচিমতে পাবলগীয়া মাটিও নোপোৱা হৈ থকাৰ যিটো বেদনা that is more than paying land revenue to the government annually so' মই এটা বিচাৰিম there should be a fundamental shift on the land revenue management instead of looking at premium we should zonal valuate valuation link annual খাজানা পিপল উইল গিভ আৰামছে কোনো অসুবিধা নাই আজি আমাৰ ন আজি আমাৰ মাজুলীৰ ভিতৰত গাঁও এখনৰ এক বিঘা মাটিৰ যি খাজানা সোণাপুৰত থকা এক বিঘা মাটিৰো খাজানা একে চ' সেইটো উচিত নহয় that should be our priority rather than collecting premium against the from the landless people so' এই বসুন্ধৰাটোত আমি প্ৰিমিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত এটা সহজ নীতি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ but it will be a dynamic thing জিলা উপায়ুক্তসকলে ডিউৰিং দ্য বসুন্ধৰা পিৰিয়ড যদি অনুভৱ কৰে there should be more concession on premium for indigenous people will definitely look at that proposals also' but we are beginning with this but may be আমি মানুহক যেতিয়া ফিক্স কৰিম যে এওঁ এইখিনি টকা পাব আমি প্ৰিমিয়াম ল'ব লাগে মানুহজনে প্ৰিমিয়াম দিব পৰা নাই কাৰণে মাটিটো ল'ব পৰা নাই government will definitely look at that also' but that position will come only for the urban settlement rural ছেটলমেণ্টত এই সমস্যাটো নাই কিয় five hundred rupees per bigha premium গভৰ্ণমেণ্টে তাত টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বসুন্ধৰা পিৰিয়ডত এটা কনচেশ্যন দিছে আৰু ইন এডিশ্যন টু ডেট সেই প্ৰিমিয়ামখিনিও আমি ইনষ্টলমেণ্টত দিয়াৰ বাবে আমি সুযোগ দিছোঁ ডি চিসকলে I think all of you should grab the opportunity given by mission Basundhara to let us examine যে আমি কি কাম আজিলৈকে কৰা নাই এখন জিলাত ৰায়তী স্বত্ব বা ৰায়তী যিখন আমাৰ পঞ্জীয়ন সেই ৰায়তী পঞ্জীয়ন থকা এখন আমাৰ লিষ্ট আছে আমি জানো যে এইখিনি মানুহ ৰায়তী এইটো এসত্তৰ চনৰ নাইনটিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ যিটো আমাৰ ৰায়তি ল আছে তাত চিম্পল কি লিখা আছে যে ten times premium will be paid. Khajana, khajana ase na? 10 times khajana? 50 times of the khajana. 50 times of the khajana will be paid and royalty land will be regularized. Ete ami ki koru? Ami circle officer hokole, jibonot jeti ami circle ot goe kam kori silu, we could have this, we could have planned not as a Basundhara too. This could have been my mission as a circle officer. The more circle of Jiman Rayati Sototoka Manuase, because list is there, premium is known, 50 times of the land revenue, moi hekini koridim. Take no kori moi ki koru, jetia leke mati, dalaleta murusot ahin nohoi. Teok jetia leke moi buddhi di bonuaru manuzonok. যে এইটো ৰায়তী মাটি অমুকৰ পৰা কম দামত কিনি ল চহীটো মাৰি ল মাৰিলে লগে লগে ফিফটি টাইমছ খাজানা লৈ পেলাই মই মাটিটো ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিম and you will be the owner এই কামটো আজি পয়সত্তৰ বছৰত আমি কৰি আছো seventy five years we are doing a criminal kind of things আজি প্ৰত্যেকজন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইটো কি বসুন্ধৰা টু লাগে নগাঁৱত পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহ ৰায়তী হৈ আছে কামৰূপ জিলাত বিশ হাজাৰ মানুহ ৰায়তী হৈ আছে ডি চি সকলে চাৰ্কুল অফিচাৰক ইমান দিন কৈ বহি চকীত বহিয়ে ক'ব লাগিছিল মই থাকোঁতে ৰায়তী মানুহক চব পত্তা দি দিয়া পঞ্চাছটাই মই প্লেন খাজানা এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমাক বসুন্ধৰা তোৰ প্ৰয়োজন নেকি লিষ্ট ইজ দিয়াৰ একোৱেতো নাই ল্যান্ড মালিকেও অবজেকশন দিব নোৱাৰে Raiyat act is there legislation has pass that nineteen seventy seventy ওৱানতে আইন পাছ কৰি থৈ দিছে ৰায়তীৰ লিষ্ট আছে বোলে আজি মই পলাশবাৰী চাৰ্কুলত পৰহি দিনাখন চব ৰায়তীক মই মাটিৰ পত্ৰা দি দিম কালি মই কামপুৰ চাৰ্কুলত গৈ চব মই পত্ৰা দি দিম আজি যদি পলাশবাৰীৰ ৰায়তীসকলক জিলা উপায়ুক্তই যদি মাতিনি কেম্প কৰি একো কাগজেই নাই তাত they is no' paper work simply ৰায়তী খাজানাৰ খতিয়ানৰ লিষ্টখন আছে মিটিং এখন কৰি চবকে মাতি দিব লাগে যে মই ডি চি আহি গ'লোঁ কালি পট্টা লৈ লওক চব তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকাকৈ দি দিয়ক any I don't think that there is any rule process procedure is involve একেটা কামেই চাৰ্কুল অফিচাৰসকলে কৰে খবৰটো কাক দিয়ে কোনোবা এজন মাটিৰ দালালক দিয়ে কয় এইটো ৰায়তী মাটি মানুহজন আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ থাকে ৰায়তী ৰায়তীজনে ভাবে মইতো পট্টাদাৰ নহয় গতিকে মই যিকোনো এটা এমাউণ্ট পালে আৰু মই মাটিটো দি দিওঁ মই ৰায়তীহে কিন্তু ৰায়তী আৰু পট্টাদাৰৰ মাজত দূৰত্ব কিমান লেণ্ড খাজানাৰ fifty times what is the distance between a land raiyati and periodic patta হোল্ডাৰ দূৰটো কিমান দূৰ সকলো দৃষ্টিয়ে ক'ব যে দূৰটো হ'ল মাত্ৰ fifty times of land revenue আজিৰ দিনত কোনোবাই পলাশবাৰী উত্তৰ গুৱাহাটী যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ৰ মাটিত ৰায়তীৰ পৰা পট্টাদাৰ হ'বলৈ পঞ্চাছ টাইমছ অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ দিয়াত কোনোবাই আপত্তি কৰিলেহেঁতেন নেকি কওকচোন কিয় ডি চি সকলে এই প্ৰচেছটো আজিলৈকে আৰম্ভ কৰা নাছিল so' there will be no' answer because the চিষ্টেমটোৱে এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে কাকো নকৈছিলে যে এই কামটো সৰু কাম আমি কৰি দিওঁ কিমান ৰায়টি আছে we have three point five lakhs no Shantanu three point six lakhs মানুহৰ কাৰণে আপোনালোক ইমান দিন ভগৱান হৈ থাকিব পাৰিলে একো কোনো কথাই নাই ৰেজিষ্ট্ৰি ইজ দিয়া ঝামেলা ইজ দিয়া চব চাৰ্কল অফিচাৰ ক'ব লাগিছিল যে তোমালোকৰ তাত হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড ফিফটি আছে মই অমুক তাৰিখে যাম গোটেইখিনিক মাতি লৈ আহিব মই পাত্তা দি দিম কিয় আমি কৰা নাই they will be no' answer probably আমি আহি বসুন্ধৰা দূৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছিল যে কেতিয়াবা বসুন্ধৰা আহিব আমি কৰিম so' it should not be link with any mission this is a mission for the deputy commissioner যে চাৰে তিনি লাখ মানুহক মই মাটিৰ অধিকাৰ কালেক্টিভলি দি থৈ আহিম আৰু যদি আমি চাব যাওঁ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ছিক্স ডিষ্ট্ৰিক্টত এভাৰেজ যদি আমি কৰিব যাওঁ every district five to six thousand মানুহ হ'ব ইয়াৰ কাৰণে মণ্ডল তণ্ডল কাৰো দৰকাৰে নাই মই যদি ডি চি থাকিলেহেঁতেন মই জইন কৰি ফাৰ্ষ্ট টেন ডেজত এই কামটো ক্লিয়াৰ কৰি থৈ গুচি আহিলোহেঁতেন আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটো বহুত মানুহ ডি চি হৈ now they are principal secretary commissioner হৈ আছে মইতো কেতিয়াবা কালেক্টিভলি মোৰ সুধিব মন যায় যে কামটো দিছি থাকোঁতে কিয় কৰি থৈ নাহিলে ছাচ এ স্মল থিং মই ত্ৰিপাঠীক বাৰে বাৰে সুধিছোঁ কিবা ইয়াত আৰু আইন কানুনৰ পেচ আছে নেকি বোলে একো পেচ নাই it is a simple thing খালি ফিফটি টাইম তাৰপিছত I read I studied to nineteen seventy one এক তাত এটাই লাইন লিখা আছে যে fifty times of land revenue pay' কৰি land can be clear any dispute কিবা ইয়াত আছে নেকি বৰ্মন আৰু বেলেগ কিবা আছিল নেকি ইয়াতে আপুনি যোৰহাটত ইমান দিন কিয় নকৰিলে থাকিল কেনেকে এজনো বাকী থাকিব নালাগিছিল এইটোতো একদম শেষলৈকে কৰিব লাগে এইটো মই ক'ব খুজিছো যে public service is a mission অফিচত বহি থাকি আমি কাম কৰিলে আমি জনসেৱা কৰিব নোৱাৰো মনটো কুটকুটাই থাকিব লাগিব যে মই আৰু কি কৰি থৈ যাব পাৰোঁ what can be my contribution এই যেতিয়া কুটকুটাই থাকিব তেতিয়া আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম চ' ফাৰ্ষ্ট মই মিছন বসুন্ধৰাটোত এটা কথা মই এক্সপেক্ট কৰিম ইয়াত কোনো জেনেৰেশ্যনৰ কথা নাই ইয়াত কোনো অৰ্গেনাইজ লেণ্ড এনক্ৰচমেণ্টৰ কথা নাই এই থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ লাখ মানুহক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়াটো হুইচ ইজ জাষ্ট দ্য অত্যন্ত ল' হেঙিং ফ্ৰুট ইয়াত কোনো মণ্ডল নালাগে কোনো লাট মণ্ডল নালাগে একো নালাগে চাৰ্কল অফিচাৰজনে গোটেইখিনিৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি মাটি আনি পেলাই দি দিলে হ'ল আৰু এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে যে ইয়াত দালালৰ কোনো ৰোল নাই নহ'লে আকৌ তাত ওলাব যে মই কৰি দিম তোৰ কামটো so' it should be done unifiedly transparently without involvement of any middle men this is the law' চবচে যিটো মিছন বসুন্ধৰাৰ ল' হেঙিং ফ্ৰুট আছে ছেকেণ্ড লেটাষ্ট গ' টু দ্য নেক্সট লেভেল আমি অসমত মোৰ কাৰ্যকালতে একচনীয়া পট্টাটো আমি বিলীন কৰি দিম from the land revenue regulation because this is a confusing definition একচনীয়া পত্তা এইবাৰ যিসকলে আবেদন নকৰিলে they will be considered as encroaching as a encroacher ইয়াৰ পিছত আৰু annual patta will not be there in our definition because that is a unnature unnecessary interim definition একচনীয়া পত্তাৰ কি মিনিং আছে মই মাটিত থাকিব পাৰিম কিন্তু মই মাটিটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ মাটিত মোৰে বাচ্ছা যাব পাৰিব মই কাকো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰো তাৰমানে এজন দিব্যাংগ মাটি পাট্টাদাৰ এইটোতো কোনো এটা ডেফিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰে ব্ৰিটিছ চাহাববিলাকে এইবিলাক ৰাখিছিল মানুহক ভয় খুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত মাত নিদিয়ে these were the tool of a colonial power কাৰণ ইয়াৰ কোনো ৰেচনেল নাই মই বহুত মানুহক সুধিছো যে একচনীয়া পট্টাটো ৰেচনেল কি একো ৰেচনেল নাই ফৰ্টি ছেভেনতে বা ফিফটিজত আমাৰ যদি কোনোবা চিফ ছেক্ৰেটেৰীয়ে বহি ক'লেহেঁতেন যে মই একচনীয়া পট্টা নোহোৱা কৰি দিওঁ এতিয়া আপোনালোকে এক্সাম ইন দ্য কমপ্লিকেশ্যন একচনীয়া পট্টাৰ মানুহে মাটিটো বেলেগক দি দিলে কাৰণ বিপদ আছে ছোৱালীৰ বিয়া আছে দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে so' I sold the land এটা আপোনালোকৰ চাই কাৰণে অৰিজিনেল পট্টাদাৰে নহ নোহোৱালৈকে মাটিটো মই দিব নোৱাৰো এইটো এটা নাটক ইমানেই চিম্পল কাম যে এখন ফৰ্মত লিখক মই মাটিটো ইস্তফা দিলোঁ আৰু এছ ডি এল এছ চিত মানুহজনক পট্টা দি দিলে হুৱেডাৰ সি যে অৰিজিনেল একশ্যনীয়া পট্টা হোল্ডাৰ অৰ হেৰিডেটৰী হ'লেতো কথাই নাই এল এছ চিত মিটিং পাতিলে দি দিলে নহয় নহয় মোক দিছপুৰ যাব লাগিব মোক অমুকত যাব লাগিব এইটো লেণ্ড এল এ চিত আৰে ভাই অল দিজ আৰ ডেফিনেশ্যন খালি যেতিয়া মানুহক এক্সপ্লইট কৰিব লাগে then this is a definition otherwise S D L A C group হোৱাটছআপত এটা গ্ৰুপ থাকিব ডি চি থাকিব গোটেইকেইটা মেম্বাৰ থাকিব I propose to give three hundred annual patta making periodic patta please approve এক মিনিটত এপ্ৰুভ হৈ গ'ল হৈ গ'ল হোৱাটছআপটো ফাইলত ৰাখি দিলে ডান খেলা নহ'লে ডি এম এল এসকল যেতিয়া আপোনালোকৰ তাতে চাহ খাব আহিব বোলে ছাৰ আজি আপোনাৰ সমষ্টিৰ এই কামখিনি কৰি দিওঁ দিয়ক বহি আছে এম এল এবিলাকৰ লগত গল্প কৰি থকাতকৈ এই কামটোকে কৰি চেছ কৰি দিব লাগে কোনোতো টান কাম নহয় এটা নিজে উলিয়াই গৈ যে কোনখিনি একচনীয়া পট্টাদাৰ একচুৱেল একচনীয়া পট্টাদাৰ সেইখিনি মানুহক মেডি কৰাটোতো ভাতৰ লগত পানী খোৱা কাম আছিলে বিচাৰি বিচাৰি লিষ্টখনটো আছে কাৰ কাৰ একচনীয়া পট্টাদাৰ সেই একচনীয়া পট্টাদাৰখিনিক পিৰিয়ডিক পট্টালৈকে কনভাৰ্ট কৰাটো আমাৰ কোনো কামেই নহয় এই কামটো আমি কিয় কৰিব পৰা নাই মই নাজানো বাট দিছ ইজ এগেইন এ ল' হেঙিং ফ্ৰুট থাৰ্ড যিটো বস্তু they are we need a process আমি সকলোৱে জানো যে একচনীয়া পট্টাৰ যদি পট্টাদাৰ নাই বেলেগ মানুহ বাস কৰি আছে deputy commissioner can't convert that land as a government land সকলোৱে জানে কোনোতো জানিবলগীয়া বাকী নাই চবেই জানে যে দালাল বিলাকে চব জানে আমাকতো এইবিলাক সিহঁতে আহি শিকাই থৈ যায় ছাৰ এনেকৈ সম্ভৱ হয় গতিকে ডেফিনেটলি চাৰ্কল অফিচাৰেও জানে কোনোতো অসুবিধা নাই যিজন যিটো কথা মাটিৰ দালালে জানে মই যোৱা দুমাহত বসুন্ধৰা হোৱাৰ সময়ত ফণী তালুকদাৰকে সুধি আছো যে দাদা এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি বোলে এইটোতো এনেকে কৰি দিব পাৰি সেইটো কামটো ডি চিসকলেতো নাজানা নহয় মই তাক সুধিছিলো যে দাদা দুনিয়া যে একচনীয়া মাটি পট্টাইটো কেনেকৈ মেডি কৰিব বোলে একো নাই ডি চিয়ে প্ৰথম গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব লাগে কৰি এছ ডি এল এ চিত এলোট কৰি দিব লাগে কিন্তু আপোনালোকৰ তাত গ'লে ইমান নিয়ম শিকাই পাগলা হৈ যাব লাগে এইটো কেনেকে হ'ব ছাৰ এইটোতো এনেকে ৰিজাইন দিব লাগিব ইস্তফা দিব লাগিব তাৰপিছত অমুকত যাব লাগিব তমুকত যাব লাগিব আৰে বাবা আপোনালোকে ঘৰত মোৰ মায়ে ভাত ৰন্ধা দি দিয়ে প্ৰথম পাঁচফোৰণ মাৰিব লাগিব তাৰপিছত দালি দিব লাগিব তাতকৈ হোটেলততো ৰেডি আছে অৰ্ডাৰ দিব লাগে খাওক আৰু বিল পে'মেণ্ট কৰি দিয়ক চ' মায়ে ভাত বনোৱা প্ৰচেছটো আমাক বুজাব নে হোটেলৰ ৰেডিমেড ভাতটো বুজাব চিম্পল থিং যে যিমান গাঁৱত একচনীয়া পট্টা মাটি আছে সেই গোটেইখিনি মাটি গভৰ্ণমেণ্ট কৰি লওক যে all these land has become government by from today' তাৰ পিছত যিজন মানুহ জেনুইন তেওঁক সেই একেজন মানুহকে মেডি পত্ৰা দি দিয়ক আজিকালিতো এলোকেশ্যনে নাই এইটোকে মই এম এল সময়ত মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান ডি আহিলে মই কাৰো লগত ডিমিষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰিলো বহুত মই চেষ্টা কৰিলো ভাল ভাল মানুহ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ডি চি আহিলে মই সুধিলোঁ যে মোৰ যে বৰপলহা গাঁৱৰ মানুহখিনি একচনীয়া পত্ৰা মই কেনেকে মেডি কৰি দিওঁ মানে কথাটো শুনিলেই তেওঁলোক এনেকুৱা আৰম্ভ কৰে যেন এইটোতো একদম মাটিৰ কেছ এইটো অমুকেহে জানিব ছাৰ আপুনি বহিব লাগিব কথা পাতিব লাগিব বাপ প্ৰেমলৈ বাদ দে হ'ব দে তাতকৈ গাঁৱত ৰাস্তাটো বনাই দিওঁ ডেট ইজ মোৰ দেন এনাফ এইটো এটা ভাতৰ লগত পানী খোৱা কাম এটা যে একচনীয়া পট্টাবোৰ যি যি একচনীয়া পট্টাত প্ৰপাৰ হেৰিডেটৰী মানুহ বহি থকা নাই অল একশ্যন নিরাপত্তা by one order of government করে দিও once the land become a government land সেই মানুষজনে আহি কব স্যার মোৰ মাটিখিনি আপুনি গভর্নমেন্ট করে দিলে বাবা গভর্নমেন্ট করা নাই নাই ফর্ম খন কর সহি মার অহা এস ডি এলি সিট তোমাক মই পট্টা দি আছো সিম্পল হয় নহয় ব্যবস্থাটো মোক কওকচোন এইটোকে কিমান যে জিলাপির পাক দিয়ে মইতো আইনত চালোতো একো জিলাপির পাক নাই অমুক মণ্ডলহে পাৰিব মণ্ডলবিলাকৰ কি আছে আপোনালোকে কোৱা কথাটোৱে শুনিব লাগিব ইমান এটা সৰু কথা সকলো ডিচিয়ে যদি আইনখন পঢ়ি থৈ দিলেহেঁতেন we would not have recovered a mission Basundhara two চাৰে তিনিশ কোটি টকা গভৰ্ণমেণ্টৰ খৰচ হ'ব এইটোতো কোনো দৰকাৰ নাছিলে চৰকাৰী ভূমিৰ পত্তন এইটো আপোনালোকে জানে যে বহুত আমাৰ গাঁৱত মানুহ বহি আছে বহুত কালৰ পৰা বহি আছে মিছন বসুন্ধৰাটোত আমি আইচলেটেড গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড ৰেগুলাৰাইজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই এই ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিব যি গাঁও হিচাপে বাস কৰি আছে ফৰ থ্ৰী জেনেৰেশ্যন ৰায়তী আমি সকলোৱে জানো it is as per the list একচনীয়া পত্তা আমি সকলোৱে জানো it is as per the list these two are the low' হেঙিং ফ্ৰুট যোন একচনীয়া পত্ৰাত বহিও আছে মাটিখিনি গভৰ্মেণ্ট কৰি লওক আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন লৈ লওক then according to the L S C যাক দিব পাৰে দিলে যাক দিব নোৱাৰিলে সেই মাটিখিনি গভৰ্মেণ্ট হৈ থাকিলে লেখাটোতো মৰি গ'ল একচনীয়া পত্ৰাৰ নামটোতো নোহোৱা হৈ গ'ল থাৰ্ড আহিলে যে চৰকাৰী মাটিত বহি আছো বুলি কৈছো but these are not government land গাঁও আছে স্কুল আছে নামঘৰ আছে they are people are they are for generation এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট এটা যেতিয়া তাত যায় মানুহখিনিয়ে উঠাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ পট্টা নাই তেওঁলোকে পইচা নাপায় তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক পট্টা দি ল'ব লাগে দি লেণ্ড একুইজিশ্যন কৰিব লাগে প্ৰত্যেক ৰেভিনিউ চাৰ্কেলত তেনেকুৱা গাঁও এট বেষ্ট দহখনকৈ গাঁও আছে এটলিষ্ট ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ তিনিচুকীয়াৰ আমি যদি নন কেডেষ্ট্ৰেলখিনি এৰি দিওঁ কেডেষ্ট্ৰেল এৰিয়াত গাঁও হৈ বহি থকা চৰকাৰী ভূমিৰ ওপৰত গাঁও চৰকাৰী ভূমি বুলি ক'লেও ভুল হ'ব those have a complete character of a village land তেনেকুৱা এটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত কেইটা আছে এটলিষ্ট আমাৰ উত্তৰ Guwahati revenue circle will have a ten village it is known মণ্ডলবিলাকে জানেই আজি পঁয়সত্তৰ বছৰত আমি এই দহখন ভিলেজক আজি বন্দবস্তি দি দিব নোৱাৰিলো নেকি উই কুড হেভ সাত বিঘাকৈ মাটি পাব বাৰীৰ মাটি এক বিঘাকৈ ঘৰৰ মাটি পাব পলিচি ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ আপোনালোকে দি দিব পাৰিলেহেঁতেন বাট প্ৰব্লেম ইজ ডেট আমি কামবিলাকত ইণ্টাৰেষ্টটো নলওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো কথা নাই যদি বোলে নহয় ছাৰ মই দহজন কোনোবা ল'ৰাকো মই ইমপ্লিমেণ্ট ইয়াৰ কামত লগাব খুজিছোঁ দহজন মই পুৰণা ৰিটায়াৰ মানুহকো লগাব খুজিছোঁ একোতো কথা নাছিলে we could have done long back এই গাঁও হৈ বহি থকা মানুহখিনিক আপোনালোকে এইবাৰ পট্টা দি দিয়ক বা ড'ন্ট কনচিডাৰ আইচলেটেড কেছ কাৰণ আইচলেটেড কেছবিলাক হ'ল organise encroachment on government land যেনেকৈ এতিয়া আমি গৰু খুঁটি that was a organise encroachment সেইটো আমাক দৰকাৰ নাই যিটো আমাৰ গাঁও শুৱনি শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি সেই গাঁওকেইখন ইয়াত কৰিব দীপেন বৰুৱাৰ গানটো কোনোবাই কালি সুধিছে ছাৰ এইটো ডেফিনেশ্যন কি হ'ব যিটো দীপেন বৰুৱাৰ গাঁও গাঁও এইখনি আমাৰ গাঁও সেইটোৱে ডেফিনেশ্যন তাতকৈ আৰু within don't need any other definition য'ত বাৰী হৈ আছে চব্জি হৈ আছে মানুহে খেতি কৰি আছে লাও গছত ওলমি আছে ৰঙালাও খেতি হৈ আছে তামোল গছ হৈছে নাৰিকল গছ হৈছে দিজ আৰ দ্য গাঁও তাত আৰু আমাক কি ডেফিনেশ্যন লাগে সেই গাঁওকেইখনত আপোনালোকে পট্টাটো ধুনীয়াকৈ দি থৈ আহক কিবা ডেফিনেশ্যন লাগে নেকি মোক কওকচোন কালি মোক যোগেন দাই কৈছে যে ডেফিনেশ্যন খুজিছে ডেফিনেশ্যন কি আছে যিমান নাৰিকল গছডাল গছডাল পুৰণি যিমান তামোল গছডাল পুৰণি সিমানেই খেলাটো হৈ গ'ল চৰকাৰী ভূমিক যি আমি পত্তন দিম ৰায়তীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথা নাই অল ৰায়তী একচনীয়া পট্টাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কথা নাই অল একচনীয়া পট্টা হোল্ডাৰ এণ্ড ৰিমেইনিং একচনীয়া পট্টাৰ য'ত অৰিজিনেল পট্টাদাৰ বহা নাই those land will be made government and according to the requirement, those will be given, those people will be given periodic patta. Gao buli kole, hokole aji YouTube, depend borua gao to gan to huni lobo, he kon gaur manhoke, bhumi potondi, apunaleke ulahi. Tatko besi smart hobona lagakin to. My do as a circle officer, ekdom my intentionally kuisu, we should become smart ডিমাণ্ডটো হ'ব লাগে তাতকৈ নহয় গৈ পেলাই গৰু খুটিত পট্টা দি ওলাই আহিম সেইটো নহয় আমি অকল থলুৱা খিলঞ্জীয়া গাঁও থলুৱা বুলি ক'লে তেওঁ যি জাতি জনগোষ্ঠীৰে নহওক কিয় অসমীয়াও থলুৱা হ'ব পাৰে মণিপুৰী এজনো থলুৱা হ'ব পাৰে বৰাক ভেলীত বঙালী মানুহ এজন থলুৱা হ'ব পাৰে বাট থলুৱা হেজ এ ডেফিনেশ্যন ক'ত ডেফিনেশ্যনটো আছে ফৰেষ্ট এক্টত যে he has to be there for three generation তিনটা জেনারেশন যত বস করে আছে ধুনিয়া গাঁও সেই গাঁত পট্টন দি ওলাই আহক don't make the mistake of giving land to the so called encroacher যেনেকে নগৰবেৰাত আৰ্মীৰ মাটিৰ ওপৰত মানুহে গৈ বহি লৈছে they are encroacher Basundhara two will not encourage any encroacher all D C has to personally এইটো হাঁহে যেনেকৈ গাখীৰ আৰু পানী পাৰ্থক্য কৰিব পাৰে তেনেকৈ all D C has to make a distinction যে দিছ মিছন দ্বাৰা mission Basundhara two will not encourage any organise encroachment যে আমি পট্টা দি দিলোঁ আৰু যোনে অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচাৰক ভূমিপত্ৰা দিয়াৰ চেষ্টা কৰে ল উইল টেক একশ্যন মই এইটো আজিয়ে কৈ থৈ দিছোঁ যে ইয়াতে দিছ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো আমি পলিচি লৈছোঁ it will be within the policy parameter overstepping will invite strong action ইয়াতে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ D C Dhubri D C Goalpara D C Barpeta D C Nagaon D C Morigaon please be sure that this is not to give any legitimacy to any encroacher হয়তো মই আৰু দহখন জিলাৰ নাম ল'ব পাৰিলোহেঁতেন but because of time constant মই আঠ আঠত্ৰিছখন জিলাৰ নাম লোৱা নাই তামোলপুৰত এতিয়া এসোপা মানুহ পিছফালে লেণ্ড এনক্ৰচ কৰি বহি লৈছে So DC Tamulpur should not overstep and try to give land patta to the encroacher. Actionia patta is a different ball game. Riot is a different ball game. Village of ami ji khokol ekelage bak kori su khekhini belak kotha. But amiu janu. আর দুই এজন মণ্ডলৰ গাৰ পিৰপিৰাই থাকিব তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পিৰপিৰণিটো নোহোৱা কৰাৰ দায়িত্ব জিলা উপায়ুক্তসকলৰ গোটেই যেন বসুন্ধৰাটো কালিয়ে গৈ দোকান খুলি দিব আ এইবাৰ হৈ গ'ল আৰু তহঁতৰ সেইটো নহয় Basundhara two is for the indigenous people আৰু indigenous definition is very well settle if you don't encourage organise encroachment যোনে অৰ্গেনাইজ এনক্ৰচমেণ্ট কৰিলে ছাডেনলি আহি গ'ল ৰাতিৰ ভিতৰতে দুহেজাৰ তিনি হাজাৰ বজালিত আছে বৰপেটাত আছে কোনোবাই সত্ৰৰ মাটিত বহি ল'লে কোনোবাই নামঘৰৰ মাটিত বহি ল'লে কোনোবাই লেণ্ড লেণ্ড ডকুমেণ্টত থকা বিসংগতিৰ সুযোগ লৈ বহি ল'লে সেইখিনি মানুহক আপোনালোকে এনক্ৰচ নকৰিব will deal with them separately they have to face eviction in due course of time গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে একদম মাইণ্ডত ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখি থৈ দিব any clarification district group is there please free to correspondent with us we will give answer কিন্তু মোটামুটি মই জানো যে এইখিনি জাগা এনক্ৰজ হৈ আছে আপোনালোকেও জানে they are they are we must made a attempt to de-encroach the land আজি বটদ্ৰবাত ডি চি এ যিসকল মাটি জানে যে এইখিনি এভিকশ্যন কৰিব লাগিব নাই নাই এতিয়াতো বসুন্ধৰা টু আহি গ'লে এওঁলোকেতো পত্ৰা পাব so' all this kind of argument no' circle officer should advance যেতিয়া বতৰ দবাত পাঁচশ বিঘা মাটি কোনোবাই এনক্ৰ'চ কৰে they are encroacher they they do not cover under the definition of mission Basundhara two I think I have made the point very clear আৰু সকলোৱে এইখিনি ভাল কৰি বুজি ল'ব উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমত আমাৰ বহুত খিলঞ্জীয়াল যুৱকে চাহ খেতি কৰিছে ফৰেষ্টৰ যিসকলে চাহ খেতি কৰিছে তেওঁলোকক আমি পট্টা দিব নোৱাৰোঁ because we cannot do it but revenue লেণ্ডত যিসকলে স্পেচিয়েল প্লান্টেশ্যন কৰিছে অসমীয়া উদ্যমী যুৱ ল'ৰা তেওঁলোকক আপোনালোকে এইবাৰে পট্টা দি চেচ কৰি দিয়ক up to thirty bighas of land we can give patta যদি দুজন ফেমিলিটোত দুজন বিবাহযোগ্য ব্যক্তি আছে বা বিয়া কৰাইছে দুইজনক দুজন দুজনক ছেপাৰেট মেল মেল দুজন ভায়েক ককায়েকক কাউণ্ট কৰি ষাঠি